Dios tiene un propósito para tu vida. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero aclarar esto para ti, que Dios tiene un propósito para tu vida. No eres nada por casualidad, no eres un, una ocasión que pasó algo de casual. No, no, no. Tú estás aquí en la tierra por un plan real, por un plan específico que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está que muchas veces Dios tiene el plan, solamente que nosotros no lo conocimos. No conocimos el plan y no sabemos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en el plan. Entonces, para esto está la palabra de Dios, para ayudarnos a conocer la voluntad de Dios, pero más para esto están los ministros, los siervos de Dios y de forma más específica los apóstoles. La función de los apóstoles es la de construir el propósito que Dios tiene para tu vida. La función de los apóstoles es la de desarrollar el eh, propósito que Dios puso en ti, el propósito real que Dios tiene para ti. En nuestro camino cristiano muchas veces eh, hemos encontrado muchos pastores que la verdad no están trabajando para construir y edificar el propósito de Dios en la vida de la gente, sino que están trabajando solamente para darle el pan día a día. Y esto, claro que es bueno, y claro que lo necesitamos, pero necesitamos más. Necesitamos de hacer las obras que Dios ya tiene pronta para nosotros desde la fundación del mundo. Para esto venimos a la tierra. Para esto venimos a Jesús. No estamos en la iglesia porque necesitamos eh, de alabar a Dios, y estar todo bien y que nuestra vida pueda estar bien. No, esto claramente es bueno, pero necesitamos de entender y poner en práctica el propósito que Él tiene preparado para nuestra vida. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere utilizar tu vida para traer fruto por el reino de Dios, para traer bendición para el reino de Dios. ¿Estás listo para entrar en tu propósito? Y con esto quiero saludarte y que puedas reflexionar sobre estas palabras y más. Ponerte esta pregunta, ¿cómo puedo entrar en mi propósito? ¿Cómo puedo descubrir mi propósito? Y también aquí, como apóstoles, como ministerio, estamos listos para ayudarte, para que puedas entender el propósito y para que puedas equiparte con los dones espirituales, con los dones ministeriales que necesitas para entrar en el ministerio, en el propósito que Dios tiene para tu vida. Un saludo, un abrazo y te quiero de compartir este vídeo en tu muro y en, en a más personas que puedan recibir esta, este pequeño pensamiento y que le va seguramente a beneficiar mucho. Un saludo y hasta pronto.